为什么业余赛必须要带护腿？这问题我必须讲一下。上期我说了，因为爱好者呢，他没有足够的时间训练，保证自己的骨密度够强。他也反映一个问题，就是国内有很多赛事人呢，认为自己办了一个业余赛，在很多大众面前抬不起头，说我我比赛是业余赛，说我很没面子，所以说干脆让他们把护具摘了，显得有面子。这国内大多数人办比赛都是这逻辑，就是说，哎，我们要面子，面子上的这种面子工程，其实不是这样的。这个业余赛的意思是业余规则的比赛，奥运会，包括我之前参加那世锦赛，包括大家在国内做的什么。 散打锦标赛、自由搏击锦标赛，什么中国的泰拳锦标赛，这在全世界的概念里边都叫业余赛，就是业余规则的比赛。 啊，在国外来讲，参加的人可以是业余爱好者，也可以是说全职打的人，无所谓，你爱谁谁，反正就业余规则，你就打就行了。实际是这样的，所以你不要说认为业余赛很没面子。办比赛的人，爱好者可以参加业余规则的比赛，职业运动员、顶级拳王、世界冠军都会参加业余规则的比赛，叫 amateur fight，就是业余赛。为什么？因为他需要没事儿通过自己的一些。 不是打主要的这种职业赛的时间，他想办法跟其他人多一些交流，多一些实战。找不到对手那怎么办？一定要打打业余赛，找找那种有现场有很多人看，然后在这种紧张的气氛下去跟人家实操，然后找找对方的优点是什么，我过来学习一下这么一个过程。他不丢面子，打比赛或者办比赛怎么样，都不是靠面子，是我们共同提升。好吧，保护自己的安全非常重要。